My cara. Desce tu, tu, tu. Bravo. Bravo, Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man To be capital like a snitch, no thoughts, no stamps, two hoes, ten والله لاي اروح ما ليش Эй, твою мать. Амал, фигаться, подправь носу. Ардос, потом вот этот Да, разные чем все делать. Bro, Bravo, bravo, bravo. Attaccati. Dietro, did dietro did bigio. Bro. Triple kill. да, да, да. А потом. А, как за титры? А, сколько титры, бро? А за титры? Проклеп, бро, проклеп. А, точно. Я поединок Deixa de um no que tem de um Alpha. É um único foca. First Blood. Minha Vina, essa minha Vina. Pa po, me zemë Uuuu, ura është për toke Ajë tuk e lali atë Futu më rumbullak, rumbullak, rumbullak Exit.